Men øh, jeg har min tvivl. Og jeg er ikke engang sikker på, at andet er striber. er den her vej rundt? Jeg tror, det er den. Det er fordi, det er sne på, så kan man ikke rigtig se det. Ja. Den vil jeg altså overse. Så går vi til den. Jeg tror bare, jeg kan holde her. Det er den. Den er i saftsugen overse. se. ret flot. Ja, det er den. Så er lige et billede af Der er et skilt, kan jeg se derovre, men der står set ikke. Altså, der er... Nej, det du siger, det der bænke, du nå, der, der, er, bing, bing. Ikke, der er ikke så stor danseplads her, som der var på den første. Nej, men måske skulle man, hvis man skal bruge den som dansepavillon, så som øh, Bent sagde, så skulle man måske fjerne og gøre noget i de større papir, ikke? Så... Altså, det bliver også lidt mindre, Det bliver ikke så stor. Nej. Så måske skulle man gøre det, at man lige lavede noget om i stolper, så altså, vi stolperne står lidt i vejen nu, ikke? Og, Men... og ved hvad? Må det godt være, at der også plads til, at vi har overfaldet her. Må det godt være, så sidde derude. Og der er også nogen, der godt vil have musikken på afstand. Ja. Og, og der er det rigtig god ting. Men hvis vi bortset fra det med at sidde, så kigger kun på selve pavillonen. Og der står noget til, der står tyrkisk pavillon. Hvor den røde bedre. Altså den der i, I Ja er den bedre, den her? Det synes jeg. Altså, den, den, den, den er smart, den er sprøjs, og vi kan måske lave en, en uh, hvor vi laver det røde sag med de røde striber, og så ligesom der her. Men uh, jeg synes, jeg kunne godt lide, at de der trin opad, det er ikke her. Jeg, jeg synes, det er den her, altså jeg, jeg kan meget godt lide det loft, jeg taget, når man ser den udefra, den her. Ja, så har den det der, øh, ja, den vil se meget specielt ud. Den ligner sådan en hold kæft bolsje. <laughs> ja. Så det er sådan noget... Øh, det er kongen af Danmark. Ja, er sådan noget konge af Danmark, boys. Ja. Midt i Superkilen ja. på Nørrebro. Ja. Så vi tager til USA, finder en tyrkisk pavillon, som ligner kongen af Danmark ja. og så sætter vi den på Nørrebro. Og det, og det er kongen ovenpå. <laughs> Ja. Men det er ikke Jamen, det, det kan da være lidt sjovt, ikke? Det er ikke så dårligt endda. Jeg ved, jeg, synes, nu, nu synes jeg, det er svært. Det mener jeg vi har fundet en ballon øh, her i St. Louis, som øh, stammer fra Tyrkiet. Og den er kolossalt flot, det er den altså. Med en kuppel i, øh, I rød, rød-hvide farver, kongen af Danmark, Danmark og med, øh, med draperinger og med, med en krone på faktisk. Men den har amerikansk blå, blå, rød og hvide farver. Det er rigtigt. Den er kanonflot synes, det er måske lidt, lidt for boldjagtigt, det, det er det, men øh, det, ja. Vi henter en pavillon i St. Louis, som stammer fra Tyrkiet, som, som, som har danske farver. Det er godt blandet. Ja. den, den, globale, altså. den globale pavillon. Den globale blanding. Jeg synes godt nok, det er spændende, det her.

thank <laughs> you